ini adalah halaman rumah dinas ya jadi setelah hujan selama satu jam kita lihat ini ada lubang yang tergenang oleh air nah ini bekas akar pohon yang tumbang ini pohonnya ya. nah sekarang dipenuhi oleh air nah, kemudian di sebelah ini adalah eh, bekas sumur ya sebenarnya dulu bekas sumur ini pernah ditimbun dengan pasir tapi nampaknya dengan berlalunya waktu pasirnya juga amblas nah sekarang kita lihat dia seperti eh, kubangan lagi tergenang oleh air kalau kita lihat lebih jauh nah jadi kita lihat di mana mana ada genangan air ya padahal kalau kita lihat di sebelah kanan di sini ada trotoar ya jadi sebenarnya air ini bisa masuk ke trotoar tapi karena memang trotoarnya juga penuh maka air tidak bisa kemana-mana jadi kita lihat bahkan di bawah pohon rambutan sendiri tergenang air ya bahkan ini nah ini juga genangan air ya di rerumputan ini adalah genangan air jadi kita lihat airnya tidak bisa mengalir ini baru hujan selama satu jam lebih ya sekitar satu jam 20 menit dan intensitas hujannya sudah mulai menurun ya. nah ini luar biasa kondisi hujan di Kalimantan dan eh, daerah pinggir sungai di daerah ini jaraknya dengan sungai Kapuas paling cuma sekitar 300 meter ya.